مرة من قناة فجوة رغد يوتيوب اليوم جبنا لكم فيديو جديد هو عبارة عن بس قبل ما نبلش بدنا آه، نحكي لكم إنه إحنا كثير اشتقنا لكم ومن زمان ما سوينا لكم صورنا <laughs> لكم فيديوهات فعشان كنا فترة مدارس وامتحانات فهلا آه، رجعنا لكم آه، فصورنا من جديد بس رح نعمل لكم كثير فيديوهات إن شاء الله حلوة قبل ما نبدأ في التحدي ما تنسوا تعملوا like share. subscribe تضغط على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد على قناتنا فتوى عند رغد يوتيوب لا تنسوا هاشتاج حمد توصيل فتوى عند رغد يوتيوب لتنمية مشتركوا يا اخي خلي فكرة الفيديو اللي هو أنا ورغد محضرين لكل الثانية ملابس لازم نلبس مل... مثلا الملابس اللي حضرني هي كلها مثلا بنطلون مع بلوزة مع قميص مع جزمة لازم كله نلبسه لما نلبسه لازم ولا حدا يعني نطلعش على المراية لما نعمل يعني لما نلبس كل الأواعي لازم نطلع على المراية عشان بعد نشوف حالنا فهلا أنا حجر رقم قص عشان نشوف مين رح تبدأ حجر رقم قص أنا حجر sorun mu ama? Bir de ne? Bir de stres mutlu olma çabası. Başta mutlu olma. الله مستعده انا اشوف حالي على المرايه هي المرايه طبعا شفت حالي انا لسه ما شفتش حالي فيا طيب، خلينا نشوف حالي هلا انا اشوف حالي على المرايه يا اخي <laughs> تقديم مورم ويلي oh شال <laughs> والله انا هديكي والله انا هديكي بعد ما شفتوني انا ملابس رغد ويلا وطبعا هي جبت اواعي رغد واللي هي هذا البنطلون هيو أيوة، مخطط لونه اسود ومخطط ابيض حلو وهي هذه الجاكيته على هذه البلوزه هيها أيوة، هذول طبعا ملابسي هذا هاي ال shoes. هيها أيوة، لونها بيج كعبها high. انا خلينا رغد تروح تلبس وتيجي والان رحبوا فاشينيستا رغد يلا شوفوا ما في عليها سيدك وين مش حلو مش وانا يعني نعطي يعني تقييم اللباس لقد اديت لبسك من عشرة صفر صفر طبعا انه كثير واسع عليها من ابهات البلوزه هيك البلوزه اللي هي انا واصلاها الجزمه الصباح حرام صح الصباح على ديانك ماشي يعني آه طبعا شوفوا طيب. وانا بدي تقييمي سالب 15 انه لا البنطلون بيجي على قدي الجزمة اكيد بتيجي على قدي هيها آه. البلوزة خانقت انخنقت انا من اول ما بدينا خنقت الكمام كثير حلوة ماشي طويلة اشوفها عم البس انا بلوزة طول طعمي شنو ماشي وهيك بنكون ان شاء الله خلصنا الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم اذا عجبكم حطوا like و share و subscribe. و